Oggi parliamo del metodo di studio. Allora, la prima cosa che faccio è mettermi di fronte al mio libro ed aprirlo. Vado alla pagina che mi hanno assegnato e leggo l'argomento. Dopo aver letto più volte l'argomento, faccio una mappa concettuale oppure un riassunto di ciò che ho capito evidenziando le parole chiave in rosso. Altrimenti uso un semplice evidenziatore giallo. La cosa che vi consiglio di fare è di leggere più volte l'argomento fino a capirlo, in modo che dopo potete fare una mappa concettuale più precisa oppure un riassunto. La cosa che faccio dopo aver fatto due ore e mezza, tre ore di studio è cedermi una pausa, ovvero vado al bar e prendo una bibita in modo da staccare un po' dallo studio. al bar e avevo preso un estate. Ma ricomincio da dove ero rimasto, quindi sottolineo le parole chiavi, capisco il discorso, faccio un breve riassunto e faccio degli esempi per ogni cosa che ho studiato. Una volta che avete finito di fare il vostro lavoro, preparate l'astuccio per il giorno dopo in modo da non dover fare tutto la mattina e quindi abbiamo fatto la nostra, le nostre 3-4 ore di studio e quindi siamo a posto per l'interrogazione di domani. Buona fortuna anche voi per le vostre interrogazioni, spero che il video vi sia stato utile.